Kot miał kulin, wcina jakieś lidlowskie jedzenie, ogólnie dzikun, ale przypałętał się do nas. Tak, no niestety przy okazji stracił swoje jajca i stał się bardzo grzeczny. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia 12 kwietnia 2014 roku. Pokaż się miał kulinku, pokaż. Suchej karmy nie lubią, niestety. Ale wcina mokre żarcie.